इलाम इला इलामको बाटो के घुमाउरो छ सिन्धुलीको बाटो सिन्धुलीको बाटो चाहिँ तर घुमाउरो छ अलिक अप्ठ्यारो घुमाउरो होइन मतलब एकदम सानो घुमाउरो यो चाहिँ यो पनि घुमाउरो तर यो बरु यो त अलिक सजिलै घुमाउरो भनौँ न बाटो अलिक वाइड नै रहेछ होइन होइन झन् अनि यत्रो मतलब यतापट्टि सेफ्टी पनि त छ नि होइन त्यो घुमाउने ठाउँमा अलिकति उयो बनाएछ सिन्धुलीको बाटो चाहिँ त्यस्तै झल्को ल्याउने खालको मेन्युअल गाडी चाहिँ ठिक हुने रहेछ अब हामी एप्पलो पे गएपछि त्यहाँदेखि घर फर्किने फाइनल्ली लुकआउट रहेछ एउटा दामी ठाउँ होइन कस्तो राम्रो डाँडा अनि त्यहाँदेखि समुद्र है तिम्रो भेडा लागेपछि डाँडा चढिन्छ डाँडा चढेर सर हेर्ने यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो भेडेटारको मौसम जस्तो भयो पानी परेर कुहिरो लागेर डाँडाबाट माथिको भ्यू हेर्दाखेरि त मनै आनन्द आउँछ होला हौ धरानदेखि कति एक घन्टा धरानदेखि भेटाएर ठ्याक्कै एक घन्टा लाग्दैन होला कि के हो भेटारमा जाडो पनि धरानमा गर्मी त्यो भेटा चढ्दा चढ्दै उयो हुन्छ अलिक मासतिर पुगेपछि चिसो यस्तै यस्तो यस्तै यस्तै हुन्छ ठ्याक्कै कुहिरो लागेको होइन बाटो पनि यस्तै हो कुहिरो लागेको यस्तै माथि चढ्न थालेपछि उयो भइहाल्छ डाँडा चढ्ने हो चाहिँ यहाँ माथि दस मिनट वाक गरेँ पानी परेर हिलो हिलो छ बाटो माथि गएपछि माथिबाट भ्यू देखिन्छ अनि पानी परेपछि के के यहाँ माथिबाट देख्न थाल्यो अझै अझै माथि गएपछि ल के देखिँदो रहेछ कस्तो देखिँदो रहेछ पानी परेर अलिकति भ्यू हो माथिबाट चाहिँ राम्रो भ्यू देखिने जस्तो छ तर पनि पानी परे पनि हामीले आउन चाहिँ छोडेनौँ तर फाइनल्ली आइसकेपछि छाउ चाहिँ राम्रो रहेछ एकदमै आउनै पर्ने रहेछ गाइज है यो चाहिँ कति बेर लाग्छ अरे जिलङबाट यहाँ आउन one and half hour one and half hour जिलोङदेखि अनि मेलबर्नदेखि चाहिँ प्लस त्यसमा दुई घन्टा थप्दा भनेपछि साढे तिन घन्टा जस्तो मेलबर्न ड्राइभबाट आयो भने यो ठाउँमा आइपुगिने रहेछ होइन राम्रो लाग्यो दामी छ माथि डाँडाबाट सट्ट सबै देखिँदो रहेछ तल यतापट्टि डाँडा अनि यहाँबाट मलाई भेडेटारदेखि माथि धरान हेरेको जस्तो झल्को आयो तर जसरी देखिन्छ त्यस्तै डाँडा तर भेडेटारबाट धरान हेर्दा चाहिँ समुद्र देखिँदैन होइन <laughs> यहाँ चाहिँ डाँडाबाट हेर्दा समुद्र मजाले देखिँदो रहेछ एपोलो बे यस्तै यस्तै हुँदै ऊ त्यो बाटो जाने अरे हामी समुद्रको छेउै छेउ ग्रेट ओसियन ड्राइभ होइन त्यता हुँदै घर गयो अब Wasn't Drive. ボーラの金買えないスクールジャパニーズレストランララショーで食べた感じのような Ramen. Green vegetables, garnish with creamy pork noodles. टङ्गो राखिहाल्यो खाने मिठो अब फेरि यो यसले फेरि खान जानिँदैन टेन्सन भयो यहाँ पो छ त यसो यसो हो खानिँदैन खासै आउँदैन हौ स्टिक ल्याएर दिएछ कुनै छ काँटा 따로 먹는 거냐? 뭐가 의외네 그래도 그때 날개 다니고 이게 무슨 뭐가 아니야? 이게 그 부엌에 나와요 아버지요 왜 나오지? 먹는 거? 응 밑에 가라 너 밑에 가라 이거 밑에 밑에 잘못 가네 어떤 밑에 가라 가네 응 너리 들어가고 प्लास्टिकले खान सिक्यो अब मोबाइल अब हाल्नु आउँदैन त आउँछ त पहिला पहिला के भन्छ आज आज के भन्छ चिप्लेछ कि पहिला यस्तरी भने अँ हो त्यति गर्न त आउँछ कि मलाई नि तर त्यो यस्तरी हो नि त्यो त अब हात यसो डोरी बाँडेर हाल्यो भने त यस्तरी छटिने हिँड्दा उठेर होइन सिक्ने हो यो खानु पऱ्यो यो चाहिँ फर्स्ट बनाउँछ त्यही भनेर मलाई त्यस्तो लागिरहेको थियो यहाँ बङ्गुर जाएको नि यस्तै त्यो हामीले यो जापानिज रेस्टुरेन्टमा एउटा रामेन नुडल्स खाएको मिठो थियो होइन कोही आयो भने यहाँनिर खाँदाखेरि खाना मिठो रहेछ अमिस्याङ्गो अमिस्याङ्गो रहेछ नाम होइन लोन लोन भन्ने ठाउँमा अब चाहिँ हामी एउटा झर्नातिर जाँदैछौँ के अरे अब हामी कहाँ जाने अरे फल्समा जाने कि त्यो जेटी जाने हो के फल्स अरे ए त्यो जेटीमा जाउँ न जेटीमा गएर सर एकचोटि एउटा भिडियो सर खिचौँ अनि त्यसपछि घर जाउँ न ठिक अरे उसमा जाउँ न यो उसमा फल्समा कि फल्समा के फल्स अरे यहाँको एरिक्सनमा के के फल्स यो होइन अर्को यो यहाँमा थियो यो condition in you are lying. It is skin. Yes, uh, it is skin. It is skin false.